Kannst du dich vorstellen? Ja, mein Name ist Daniel. Ich war ähm, bis vor zwei Tagen auf dem Such- und Rettungsschiff Sea-Watch 3, der gleichnamigen Organisation. Ich arbeite da als Freiwilliger, also das heißt, ich werde nicht bezahlt und ähm, ich bin da im Maschinenraum als zweiter Maschinist. Und das heißt, dass du warst bis vor zwei Tagen dort. Was ist mir geschehen mit dem Schiff? Also eigentlich bin ich Anfang Juni dahin und bin eine Mission gefahren, wo wir auch ungefähr 230 Menschen aus Seenot retten konnten. Ähm, dann war ein Werftunterbruch und als wir auf die nächste Mission losfahren wollten, haben wir von den maltesischen Behörden keine Erlaubnis gekriegt, um den Hafen zu verlassen. Das war vor ähm, mehr als einer Woche und ähm, bis jetzt haben wir keine Begründung, weshalb das Schiff Sea-Watch 3 ähm, den Hafen von Valletta nicht verlassen darf. Kannst du uns erklären, was eigentlich mit der äh, Wahl von Salvini zum Innenminister von Italien sich verändert hat äh, für die zivilen äh, Seenotschiffe? Ja, die Arbeit für die zivilen Seenotrettungsorganisationen ist ähm, extrem viel schwieriger geworden weil ähm, bis anhin haben alle diese Organisationen mit der Seenotrettungsleitstelle, dem MRCC in Rom, zusammengearbeitet. Ähm, das MRCC hat Anweisungen gegeben, wie man genau ähm, im Seenotfall äh, sich zu verhalten hat, das heißt, wie, ob man die Menschen abbergen kann und ähm, ob es die Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel ein anderes Schiff zur Hilfe kommt und äh, wie auch den sicheren Hafen zugewiesen, wo man im Anschluss ähm, die geretteten Menschen hinbringen kann. In der Regel waren das Häfen auf Sizilien oder auf dem italienischen Festland. Ähm, was sich jetzt geändert hat, ist, äh, dass die italienischen Häfen blockiert sind und ähm, andere europäische Staaten blockieren Such- und Rettungseinheiten, wie zum Beispiel das Schiff Sea-Watch 3, was nicht losfahren kann in Malta oder auch das Aufklärungsflugzeug äh, Moonbird, was auch zu Sea-Watch gehört, äh, kriegt im Moment keine Starterlaubnis und eigentlich wird das alles nicht begründet, weshalb äh, diese Einheiten nicht arbeiten dürfen. Das heißt, mit Salvini ist die Arbeit eigentlich äh, viel schwieriger geworden, viel repressiver. Ja, das beste Beispiel ist, dass im Moment sich kein einziges Such- und Rettungsschiff von zivilen Organisationen ähm, im zentralen Mittelmeer befindet. Das heißt, wie ähm, die Politik Salvinis führt unmittelbar dazu, ähm, dass es im Moment keine Zeugen gibt und auch keine Rettungsschiffe gibt, die ähm, etwas ausrichten können, wenn es zu Unglücken kommt im Mittelmeer. Kannst du uns kurz erklären, wie eigentlich, was die Geschichte ist von diesem äh, zivilen Rettungsschiff? Ja, die zivilen Rettungsorganisationen sind eigentlich Spendengelder basiert und sind entstanden, weil so viele Menschen gestorben sind im Mittelmeer und ähm, ist eigentlich eine direkte Folge auf die tödliche Abschottungspolitik ähm, Europas, um Menschenleben zu retten, aber wie auch ähm, die ganze Situation da zu beobachten und aufzuzeigen, was da eigentlich genau passiert. Rein vom, äh, vom Zeitrahmen hier, wann, ist, äh, wann sind diese äh, Organisationen entstanden? Also Sea-Watch war eine der ersten Organisationen, die hat sich 2014 gegründet oder 2015 und war eine der ersten zivilen Rettungsorganisationen, die sind äh, mit der Sea-Watch losgefahren, der Sea-Watch 1, was ein kleiner Fischkutter ist. Mittlerweile hat die Organisation ein 50 Meter Versorgungsschiff so ähm, und genau. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ihr äh, auf dem Meer seid und dann äh, Leute retten müsst? Was, äh, was geschieht da genau? Ja, in der Regel ähm, versucht man sich an strategisch guten Punkten zu, zu positionieren ähm, und hat dann verschiedene Hilfsmittel, um diese, um die Boote oder auf allfällige ähm, äh, seeuntaugliche Boote irgendwie zu stoßen. Also natürlich haben wir Radar, wir, wir machen auch Ausguck mit normalen Ferngläsern, und ähm, was eigentlich ein sehr wichtiger Punkt ist, ist das Aufklärungsflugzeug, weil es halt einen viel größeren ähm, Radius abdecken kann. Wir reagieren auch immer wieder auf, ähm, auf Notrufe, die von der zentralen Seenotrettungsleitstelle in Rom koordiniert werden, also dass wir eigentlich eine Position kriegen mit einem ähm, Boot, was sich äh, in einem schlechten Zustand befindet, das heißt wie die Boote sind zum Teil, ähm, sind zum Teil aufblasbare Schlauchboote ähm, mit 120 bis 150 Menschen drauf, dicht zusammengedrängt. Äh, meist haben die, die Menschen keine Rettungswesten, haben weder Trinkwasser noch Kommunikations- oder ähm, Navigationsmittel, eigentlich nicht mal genügend Sprit, um irgendwo hinzufahren. Also diese Boote sind per Definition nicht geeignet, um ein auf hoher See äh, standhalten zu können und sind auch sehr anfällig, ähm, wenn es irgendwie Panik gibt oder wenn, wenn das Boot äh, Luft verliert, dann ist das sehr schnell eine große Katastrophe, was, was oftmals äh, zu vielen Toten führt. Salvini spricht jetzt immer wie mehr davon, die Schiffe nach Libyen zurückzuführen. Wie ist das, wenn, äh, wenn ihr die Leute aus dem Meer rettet? Was, äh, was erzählen sie über Libyen? Ja, Libyen ist ein Bürgerkriegsland. Ähm, eine Bürgerkriegspartei hat die sogenannte libysche Küstenwache, die auch von Italien und anderen europäischen Staaten unterstützt wird. Das ist eigentlich eine bewaffnete Miliz, die im Moment ähm, die Arbeit von Europa ausführt, die Arbeit, äh, um möglichst Migration nach Europa zu verhindern und ähm, ja, es gibt viele Berichte von, von ähm, tragischer Folter, von Ermordungen, von Haftlagern, ähm, unglaublich schlimme Geschichten, die man zu hören kriegt. Ähm, ja, es gibt Menschen, die äh, Folterspuren aufweisen, Verletzungen, die von äh, Morden an ihren Mitgefährtinnen berichten oder äh, ja, extrem viele schlimme Sachen, die, die da passieren. So, also auch Aussagen wie, ähm, lieber sterbe ich hier im Mittelmeer, als dass ich nach Libyen zurückgebracht werde, ist etwas, was ich schon öfter gehört habe von Menschen, die, ähm, die durch Libyen gereist sind und dann auf ein Boot gestiegen sind. Du hast vorhin gesagt, dass äh, zurzeit keine zivilen Rettungsschiffe im Mittelmeer sind. Äh, wie ist dann die aktuelle Lage? Was geschieht mit diesen Booten? Ja, eigentlich gibt es wie dadurch, dass es keine zivilen Rettungsorganisationen vor Ort gibt, gibt es auch keine Informationen. Das ist bestimmt auch im Interesse der europäischen Abschottungspolitik, auch ähm, ja, diese Informationen äh, versiegen zu lassen und eigentlich quasi ähm, versuchen, ähm, ja, diese Informationslage auszutrocknen, auch wir wissen schlichtweg nicht, was da passiert, wie viele, äh, wie viele Boote das loslegen, wie viele Boote das, ähm, das in Seenot geraten ähm, oder wie viele Menschen das da sterben. Also es gibt eine unglaublich hohe Dunkelziffer an, ähm, an tragischen Ausgängen von, von diesen Überfahrten. Okay. Willst du noch irgendetwas zufügen? Gibt es noch was? Ja, was, was man bestimmt sagen könnte oder was, was ich auch oft gefragt werde, ja, was kann man denn tun? Und natürlich ist wie eine Möglichkeit, ähm, sich irgendwie für zivile Seenotrettung einzusetzen. Aber ich denke, es ist ein gesamteuropäisches Problem und schlussendlich wird, wird die Situation auch von den europäischen Staaten zu der gemacht, äh, was sie im Moment ist. Und ähm, das heißt, wie die europäische Abschottungspolitik basiert auf den europäischen Staaten. Und ich denke, es ist an allen von uns, ähm, gegen diese unmenschliche Politik anzukämpfen und, ähm, und uns dafür einzusetzen, ähm, dass ja, sich Europa nicht abschottet und dass Europa keine tödlichen Grenzen hat.